No, giovedì ti dicevo devo andare a Vicenza. Vicino a Vicenza, a Valdagno. All'affare. C'è una galleria di arte contemporanea. Perciò non posso star via tutta la settimana. E... Perciò bisogna decidere che domani se andare domenica, lunedì e martedì. la cera, metemos a un poco way. So I think Thank you. Beh, porri, carota, patata, principalmente. No, cipolla. No, per quello è ben positivo perché anche cioè, finisco gli studi e poi l'estate fino adesso, vabbè, a parte i viaggi e robe così, l'ho passata lì. magari il pomeriggio appunto andavo a tirare sulla verdura e dopo fino a settembre finiva e, e riniziavo lo studio no no ma io spero che mi porti in giro un po' anche la roba che faccio perché io voglio andare avanti insomma le cose che faccio sono un po' particolari. poi anche è vero che si vedono di solito i quadri brutti, non quelli belli. periodi, però non è che ci sono correnti. C'è una, sì, figura, una pittura figurativa, Y te digo de probar amar. mi cioè devo un po'... Eh, non ci riesco. Sì, ma è che non è una battuta, capito, che abbiamo scritto, studiata, cioè... E... Eh. Però è improvvisato, perciò cioè, devo entrare un po' nella parte. Sì, ma adesso, siccome che adesso non sono qua a carico with it. Cioè, se adesso... Mm, come fate? Cioè... Non ti dico così, cioè... vai! Con quegli occhiali da scoppiata. Guarda che scena che fa, solo perché è un Volvo si atteggia. Vai, vai! adesso vieni di qua devi venire qua adesso facciamo un incidente per la sveglia vorrei partire così, insomma, una settimana, anche di più, cioè, al mare. Che cazzo è nautico? No, in un posto tranquillo, insomma, giù anche per la Croazia, sì, andrebbe bene. Non riesco ad apprezzarlo, perché mi annoia poi vabbè anche quella lì dei mondiali una sì che ti annoia alla fine eh, perché è sempre uguale ci sono quelle quattro squadre che sono sempre quelle alla fine che arrivano anche alla finale e se la giocano tra di loro cioè tra i paesi economicamente forti non c'è mai la sorpresa o qualcosa poi voglio dire anche con tutto il casino che è uscito sì, ma poi... Sì, tutta la corruzione che c'è, vabbè. Eh, però alla fine non è successo niente, comunque boh, Italia ha vinto questi pseudo campionati del mondo. E poi anche il no, campione, campioni del mondo, che non vuol dire niente. Sì, non il calcio. Anche perché sono pagati tantissimo. Sì poi giocano in squadre che hanno debiti enormi e non si sa come fanno a starci dentro e la gente comunque nonostante tutto ciò è ancora lì dura fa cambiare mai alla fine perché quando uno è lì che guarda in qualche modo scatta quel, quel gradino in cui si identifica con quello che vede no? perciò dopo la gente si identifica con quello che vince eh, e lo trasferisce anche nella vita che conduce lui cioè nella sua vita privata e dice dai allora ce l'ha fatta vai che superiamo tutti i problemi dargli gli indirizzi ah perché vogliono del materiale bene dai eh, dai se andiamo avanti non sarebbe ti dicevo che adesso è il momento, bisogna andarci sotto, tenere duro, perché se non eh, la prendiamo adesso non torna più. Ma ah. il mio lavoro? Eh, andare avanti e positiva? E poi tu aspetti di peloni. E comprato... Eh beh, scusa, una roba positiva, dai. Eh. Poi così ti aiutiamo a vicenda, insomma, ci combiniamo qualcosa di buono. Is it wrong? Ah, so, grazie. Uh, and in English... Um. very nice to see you all here. This is our first concert on our um, concert tour. We're here for five days and we arrived from Manchester very tired yesterday afternoon. Uh, so I think we're up for a good evening this, uh, this evening. We've got some jazz for you, uh, some lovely choral music and even a number of funk items from a small band. как кран. Э,